сегодня расскажу, почему же не будет выходить больше мультик Чернобыль. Пятую серию я выпущу, я больше ну, не буду выпускать, ну, потому что у меня больше нет идей и деталей, я говорю, уже не хватает. Кстати, я сейчас вам покажу, на что я снимаю сейчас. Вот так вот. Тут такой телефон ставится, и так вот снимает, что там. Тут у нас вторая пара. Тут так... Сейчас я покажу, как, как для меня это выглядит. Сейчас как для вас. Ну как-то так. Вот прикольная такая. Очень легко ее сделать. Советую всем-всем пока-пока.